Jende inklusiboaz mintzatzen ari garenean eta haren erreferente teorikoen inguruan, ba, zuzenean burura datorkigu Index for Inclusion delakoa, ez da? Bueno, ba, index horren bi aitetako bat gurekin dago gaur. Tony Booth jauna da. dbh irakasle oia, cambridge unibertsitateko katedraduna eta han eta hemen ematen dituen eh, hitzaldietan insistitzen du inklusio prozesu arrakastatxuak izateko, ez dela bakarrik implikatu behar eskuntza sistema, baizik eta gizarte osoa. Ongi etorri beroa, eman dieza jugun Tony Booth jaunari. Welcome to the Basque Country, welcome to the stage. Mr. Booth, well, you um, published your index for inclusion in the year 2000. Yes. I'm sure Bot jauna, zure inklusio indizia bi milagarrun uretean e, eh, argitaratu zenuen, imaginatzen dut denbora duki duzula jakiteko nolako arazuak sortu diren, horretaz nahiko nuke hitz egitea gaur. Eskerrik asko mene gotea. Egunon poza da niretzat hemen egotea Bilbon eta Euskaden hemen atzeko alden argi gehiegi daukagula esango nuke. Bueno, denbora asko daramat gai honen inguruan pentsatzen, baina batzuetan ba, nire iritziak aldatu egiten dira eta bueno, etorri naiz elkarrekin zuekin batera pentsatu izateko, badakizu horrek nola funtzionatzen duen bai eskola batean, bai eh, unibertsitate batean, edo herrialde oso batean pertsona asko daude eta askok ideia onak dituzte. Eta ideia hoiek praktikan ipintzen direnean, o politikan ipintzen direnean, baina pertsona mm, gutxi batzuen gandik bakarrik baldin badatoz, mm, ez dira oso egokiak izaten. Irudi hau etorri zitzaidan burura, gai honetaz pentsatzean kanpoan dagok, mm, izugarrizko barrizko armi arma hau, Louis Bourgeoak egin Eta eh, berak zioen bere amaren eh, irudi bat otezen. Eta behar bada arazo bat izan daiteke zure amaren irudia hau izatea benetan eh, dilema batzuk eh, planteatzen ditu. Ba, adibidez, zainketari buruz, zaintzailez, eh, zaintzailezateaz gainera, arraparia ere badelako, armi arma. Baina, bueno, pentsatu dut, guretzat ere irudia eh, egoki bat izan da egitekela buruz atzera itzuliko naiz. Hemen daude gure seme alabak eta garbi zehaztu behar dugu nolako armiarman sarea eraikiko dugun gure herrian gure umeentzat. Babesteko izango da, inklusiorako izango da, ala esklusiorako edo izango ote da. Bona menduzue, nibizina izen eh, iria, Cambridge, oso iri polita da, bueno, zati bat da polita, normalean hause da irudiau turiste irakusten dieguna, eta Cambridge eh, pentsatzen dugunean, ba, zati honetaz pentsatzen dugu, Unibertsitateen atzeko aldeaz, baina hiri horretan badaude beste irudi batzuk, beste hiri guztietan bezala hau ere bada nire hiria. Egia esan da nire txeteko sogurbil, eh, ez dago bat ere urrun irudi hau. Gauero, gauero, pasatzen bali manaiz e, eh, nire txetik eh, erdi aldera, mar minutu besterik ez, hainbat pertsona topatzen ditut lurrean bizitzen, kalean, kalegorrian, eta kontuan izan nire iria mm, ingalatarrako eta munduko iririk aberatzenetako bat da, oso leku aberatzea da. Orduan, pentsatzen dut, eh, inklusio indizeak ogei urte ditu, baina nire herriak urte gehiago ditu, eta ez dugu arazo hau konpondu. Orduan, herrialde oso beratz batean, eta oraindik badaude pertsona batzuk ezer ere ez dutenak kale gorrian bizi direnak. Hemen ditugu galdera garrantzitsu batzuk, nahiik neure buruari egin dizkio danak gaur goizean, zer den inklusioa. Komunidades sortu komunitate parteatzaileak, atzaleak gure eskolan eta kanpoan ere eta badago dilema bat lorpen akademikoi buruz edo eskolako rendimenduei buruz galdera da nola bultzatu dezakegun eh, arrakasta handiagoa eskolan izanaren nire herrien pentsatzen da erantzun bakarra dagoela honetarako Beste galdera bat da, nola lotu eskolak hiri inklusiboetara edo eziketak nola erantzuna aldion gure garaiko arazorik larrienai, zeren erantzuten espadie orduan nolako hezkuntza emango dugu. Eta adibide bezala, ba, emigrazioa, aipatzen dut, edo baitare klima aldaketaren arazoa. Beraz, zer da inklusioa eta zer da esklusio edo kanporaketa? Jakina nola bait erantzuten zaio galderari bi kontzeptuak elkartzen ditugunean eta harrigarria da zenbat aldiz e, eukitzen diren bata bestetik aparte inklusioa gauza bat baliz bezala eta bestea ez eh, o inklusioaz pentsatzen dugunean eksklusioaz pentsatzen ez padugu eta inklusioari buruz ezagutza gutxi balin baditugu pentsatu beharko enuk ez zer dakigun esklusio edo kanporatzeari buruz Beste diapositiba hau, beste norbaiten gandik hartu dut. Hau txakutxe egiten dit pixka bat. Mintzaldi bat ematen egon nintzen, Krenbritzen plaza batean, joan den asteburuan eta mm, hautsak ondoriak jasan ditu. Bueno, esan bezala diapositiba hau, Nire lankide belgiara baten gandik hartu dut, bera Flandriarra da. Dakizuenez, ez, eh, e, bueno, ez taude oso ondo elkartuta al, Belgikako alderdi Flandriarra eta alderdi frantsesa, hainbat urte elkarrekin bizitzen egon ondoren. Eskarrik asko. nire lankide hau ere lehenago e, eh, zailburuak en, eh, anistasunaz edo eh, planteatu dituen galderak ere egin zizkion bere buruari eta diapositiba honetan berak onela irudikatzen du dibertsitatea. Alegia, atela behar dugu dibartzitatean gure ezkuntza sistemaren kanpo aldetik eta konturatu dibertsitatea bera dela sistema. Dibertsitatea gu geu garela, Denok garelako antzekoak baina desberdinak. Eta espero dut, denok iritsiko garela egoera honetara, hau da pentsatzera, dibertsitateak zerikusi zuzena duela eskolarekin, komunitatearekin eta guztionzako hiriarekin. Hala ere, ohitu gara erabiltzera hitz batzuk, badibidez garapena, kalitatea, jarduera egokiak edo baita inklusioa ere. Baina oso ondo zehaztu edo definitu gabe. Adibidez, garapenaren ideia ez da bat ere gauza simplea. Adibidez, garapen handiko eskola bati buruz pentsatzen badugu, ba, hori adibidez beste pertsona baten eh, amezgaiztoa izan daiteke. Orduan, garapena ulertu nahi balen badugu, edo ulertu nahi badugu zergatik eskola bat dagoen garatuago, beti ere balioen marko partekatu batean pentsatu behar du, edo garapena balioen marko partekatu horretatik abiatzen da, edo abiatu behar da. Eta inklusioaren lana, orduan, da Mm, inklusoren balioak martxan, abian jartzea, eta hori da nire lanaren muina nola baita da nik eh, nire inklusio indizaren bitartez egin dudan moduan. Alegia, argiak izan behar dugu zehazteko zarnolako balioak jarri nahi ditugun martxan. Eta hori da nire ustez, ezeketa munduan eman egun aurrera pausorik horik handiena. Batzuetan pentsatzen dugu balioak gauza teoriko beste bat besterek ez dira, lainolako eraginak ez dutela, baina ez nik uste dut balioak ah, mm, bakarrik praktikan ikusi daitezkeela. Hau da, balioak gure sinestezakon batzuk dira, ekintzarako bultzatzen gaituztenak eta nire eskeman, bueno, hitz gakoak dira berdintasuna, eskubideak, parte hartzea, komunitatea, dibertsitatearekiko arrespetua, jasangarritasuna, indarkeriarik eza, konfidantza, bali e, kuraia, edo honest, prestutasuna, edertasuna, errukia, maitasuna, gozamena, itxaropena, konektibitatea eta jakintasuna. Eta elkarrekin balio hauek erantzuten diote honako galderari, nola bizi nahi dugu elkarrekin. Hau da, nire lendabiziko galdera eskola ulertzeko eta inklusio ulertzeko. Nola nahi dugu bizi elkarrekin. Batzuetan, jendeak esaten du zerrenda hau luzetxo egia ezote den, ezin, eh, ezin ezkoate den hitz batzuk entzea bueno, kendu ditzagon jakintasuna, konektatuta egotea, gozamena edo laitasuna, eta maitasuna, adibidez. Bueno, ba, orain ezkuntza mugatuago bat daukago. Eduki dezakegu ezkuntza errukiri gabe, maitasunik gabe, itxaropenik gabe, edo konektatuta egon gabe, edo jakintasunik gabe. prestatuta egon behar dugu eziketa munduan posible egiteko kontzeptu zail hauek inklusioa adibidez erantzun zehatza izan dezaten Badago adibide bat nik topatu dudana, nire gara pena zalantzan jartzen zuen eh, norbaitena da, eta ikus dezakego jasangarritasunaren ideia ere eh, hemen agertzen dela zeren niri zaila gertatzen zait pentsatzea inklusioa egon daitekeela pentsatu gabe alako giro bat eduki behar dugula umeak loratu alizateko, nola lortu inklusiba espalin badaukagu ingurumen egoki bat, giro egoki bat, bizitzarentzat eh, jasangarria eta iraunkorra izan daitekeen ingurune bat ez badugu. Alare, e, eh, pentsalari espainiar batek, ez dut esango nork, e, hau esan zuen, esan zuen, indizearen azken bertsioan badira elementu batzuk Espainiaren zat errelevanteak edo garrantzitsuak ez diruditenak adibidez mm, eskolak eh, karbono eh, erabilera eta ur erabilera gutxitzen du edo zaborren eh, morrizketan laguntzen du umek uraren garrantzia aztertzen dute ura oso mm, baliabidere garantzituena da planeta osoan. Gutako bakoitza, gutako guztiak konektatzen gaitu, nire irudian ikusi duzen bezala, iriak non sortzen dira. Beti, uretatik urbil, ura behar dugulako, beraz ura, inklusioaren simbolo bat da umeek e, lurra, unibertsua, eguzki sistema ikasten dute, bizitza ikasten dute, energia iturriak ere bai, eta gero goitzuliko naiz ideia hauetera, irian e, dauen edo irian egon beharreko inklusioa hitz egiten dudanean. I, I've set sortu valor inclusivo en marco bat, baina esan nahi dut mm, daudela hain inklusiboak ez, eta gero eta baztergarriakoak e, eh, mm, itzultzera, eta horregatik gure eskoletan baloreak jerarkiak ordezkatzen ditu, zuzenbiden ordez, aukerak, parte hartzearen ordez, konsumoa, komunitatearen ordez, talde txiki bateko parte izatea, anistasunarekiko errespetua, kultur bakartasunarekin, jasangarritasuna, esplotazioarekin, konfiantza, zeintza dekin edo vigilantziarekin, zintzotasuna irudiarekin balorea betetzearekin, violentziarik eza, diskriminazioarekin. Horiek dira egiten diren ordezkapenak. Errukia, autointerez edo egoismoarekin, maitasunaren ordez autoritatea, itxaropenaren ordez fatalismoa, aleitasunaren ordez, saria zigorra, edertasunaren ordez eraginkortasuna, konektatuta egotea espezializazioarekin, zatituz gauza bakarra, interes ere mu hain txikietan, non ja ez dagoen ez erkonektatuta, eta jakituria edo jakintasuna almenarekin, ordezkatzen da aitor ezagutzen dituzue elementu hauetako batzuk eragiten dutenak hezkuntzan gure eskoletan? Inklusioa garatu nahi badugu, konektatu behar ditugu balore inklusiboak gure ekintzekin eta deskonektatu behar ditugu gure ekintzetatik eta beste ekintzetatik balore ez inklusiboak. Eta itortu behar dugu, pertsona askorentzat balore baztertzaileek kaldera berberari erantzuten diotela nola elkarrekin bizi baina erantzun oso desberdinetara mm, garamatzate decia que uno balore baztertzaileen gure nere elementuetako bat zintzotasuna honestitatea dela eta nere herrialdean eskola batera joaten bazara batzuetan gogo handiz kontatzen dizute zeinen ongi egiten ari diren gauzak baina ez daukaten gogo handia azaltzeko zauzkaten arazoetako batzuk edo zailtasunetako batzuk eta erraza da ideia oso bat edukitzea ikastetzetan egiten ari denari buruz eta ulertzekoa da baina irebaduki dut garapen inklusiboaren lana dela selfi bat ateratzea makillaje makillajerik gabeen zer eskutatu gabe alegia Eta badakizue gauzak nola diren, hau ni nintzen orain urte batzuk. Eta jendeak zure argazkia eskatzen dizu, eta orain urte batzuetako argazkia bidaltzen diezu, eta noski gauzak aldatu egiten dira. Eta geroztik aldatu egin naiz, e, bueno, uste du kilo batzuk egaldu ditu dela. Ezaten nuen jendeak batzuetan pentsatzen duela baloren marko bat garatu eta hori martxan jartzea zerbait teorikoa dirudi, askori hori iruditzen zaie. Gazte batek eskolan ezagutu duen batek ez du uste teorikoa den ikuste du oso praktikoa dela sortzi urteko mutiko bat da. E, eta bere eskolan, nire liburuan inklusio aurkibidea begiratzera zijoazten eta beste egun batean eh, baloretan pentsatuko zuten. Eta neskato mutikoek eskutu batzuk e, eh, marrasten zituzten, bertan jarria zeintzuk ziren gauzari garrantzitsuenak beraientzat, beraien bizitzan eta trabelezen eskolan sartu nintzen, gelan sartu nintzen eta nigana etorri zen. Horrela zegoen, haua pitxin bat zabalik, eta esan zidan, e, eh, Toni Buz zara, eta esan nion bai, eta esan zidan asko gustatzen zaizure liburua. Eta esan nion, eta liburuan zer kontatzen daba, eta esan zidan, liburua zer ikusia dauka, aztertzen du zure eskola zerbait hobea nola bilat, eh, nola bihurtu. Zure eskolan maitasunaren balorea baldin badaukazu eta orduan ikusten baduzu norbaitek ez daukala lagunik, ba orduan bilatzen diozu lagun bat eta Beste herrialde batetik baldin bazatoz gure eskolara, hori ez da inolako arazoa. Guk eh, ziurtatuko Mm, dugulako jendea gure eskolan ezagutu dezazun eta lagunak egingo dituzu eta ongi sentituko zara. Irakasleei kontatu nienean Travisek esan zidana harrituta geratu ziren. Uste dut harritu zirela mutiko bat gai zelako ulertzeko baloreak ekintzan nola, praktikan nola jartzen diren. Eta hori batzuetan pertsona heldua ikosta egiten zaie. inklusioa kontrajarrita dago errentimentu haundiarekin eskoletan. Asko egin da honi buruz, milaka artikulu daude horri buruzkoak, baina nik erantzuna eman dezaket. Uste dut, ez dugula sustatu behar errendimentu altu bat modu askotan, eta pentsatu dugu, errentimentu handia eskola horietako batean lortzeko sistema lehiakorren baten bidez behar duela izan eskola bat beste batekin konparatuz eskola ikasle bat beste ikasle batekin konparatuz herrialde bat herrialde batekin konparatuz ez zuek ezagutuko duzue ikasleen ebaluaketarako mm, programa nazioarteko programa edo PISA Begiratu, PISA, okertua dagoela. Eta hemen jarraituko du betiko edo bultzadotxo bat eman behar diogu. Ah, lan egin nuen azkeneko unibertsitateko kideek iruditzen zitzaidan sufritu egiten zutela errendimendu edo lorpeneko lehiakortasunaren pean. Hauek dira nire kiden iritziak ofsteden beldurrarekin bizi gara. Hezkuntzaren estandarretarako bulegoa da hori. Hemen ikuskari batzu badaude, hemengo ikuskariak zoragarriak dira. Euskadiko ikuskariak beti dira ongie etorriak eskoletan, unibertsitateetan eta eh, eziketa bulegoetan. Hemen oso desberdina da, baina nire herrialdean irakasleek beldurra eduki dezakete osteden beldur gara, Ezkuntzarako goi kontseiluaren beldur gara, bide konservadore tradizionaletik egoaz, arriskuen beldur gara, guztiak dauka zerikusia egitearekin eta ez pentsatzearekin. Eta mm, beste lagun batek dio bat edo bigik e, zutitu eta hau jaso beharra daukaten eri buruz ari zen. Nik beti esaten uelako zeregin egin behar zen. Eta nere kideek esaten zidatenekin nerekin ado zeudela, ba isildu egiten ziren nere horiek. Eta beste horiek begiratu baino ez dute egingo. Ez dago fakultate honetan kulturarik zutitu eta pentsatzen dena esateko. Eta hori gertatu zen nere herrialdean errendimenduarekiko ikuspuntuarekin. Norbaitek idatzi zuen liburu bat, unibertsitatei buruzkoa, erresuma batuan, eta jarri zion izenburua izan zen, pentsamentua hil Britania hundiko unibertsitatearen eriotza. Beraz, errendimentuaren ikuspegi lehiakorrari, naiz eta jendeak uste hori zela aurrera egiteko bide bakarra, ba, lorpen akademikoak murriztu egiten ditu, agian emaitzak ona hobetu egingo ditu. Sortu nuen web horri bat, eguneroko lelokeriak hezkuntzan izenburu hori jarri nion, eta bertan jasotzen ziren gehiagikeri batzuk. Espero nuen jendeak bidaltzea hezkuntza sisteman nire herrialdean zeuden gehiagikeriei buruzkoak. Eta kontatuko dizuet historia bat nire bilobarena, orain amairu urte dauzka, amaika urte zituenean, mm, bigarren hezkuntzako eskolara joan zen lehenengo aldiz, eta lehenengo egunean alegia, eta irakasleak esan zuen norbaitek badauka zapatiletan logotiporen bat eta nere biloba oso e, da eta zapatilaren fabrikatzailearen marka zeukan zapatilaren atzeko aldean eta pentsatu zuen erantzun zuzena zeukala eta esan zuen. Nere zapatan logotipo bat daukat eta esan zion, ba eskolako arauen kontra dijoa. Hori da historietako bat. Eta noski, eskolak etzuen kontatzen nere alabarekin, bera irakaslea baita eta oso irakasle bikaina gainera. Eta hori izan zen ere biloaren eskolako lehenengo eguna, eta aztua zuen eskolan emanazioten oar hori, eta bueno, oera joateko ordura arte aztua zuen, eta oera joateko orduan negarrez hasi beldurtuta zegoen, pentsatzen zuen, e, zerbait egin zuela. Ta ez nere alaba joan, eskolara joan zen eta esan zien. Nere zimeren zapatilekin arazore mat baldin badaukazu ez, atozte nire gana, nirekin. Ta eskolan, e, ikaz eskatu zieten, beraien blogetan amazei urterekin lortuko zituzten azterketa publikoen emaitzak jartzea. Eta irakaslei orduan esan zien zen nota jasoko zuten batetik amarrera esan zioten. Bueno, zuk sortzi bat aterako duzu, zuk lau bat. Eta idatzi egin behar zuten beraien blokean barkatu, beraien eh, kuadernuan ze maitza izango zuten azterketa publikoan amasei urtekin, baina azterketak ezin dira aurrez jakin, ezin da aurreti jakin umeek etorkizunean zer lortuko duten helburua da umei laguntzea harritu daitezen eta besteak ere harritu daitezen berein lorpenekin gurasoek protestatu zuten eta eskolak esan zuen tira. Erretiratuko dugu, mm, koadernoaren aurreko parte hau, baina atzeko partean idatzi behar dute. Beraz, jarraitzen zuten, bai ez publiko bat egiten, ikasle bakoitzak lortuko zuenari buruz. Mm, ume bakoitzaren lorpen eh, mugak adibidez aurre ikusten zituzten. Uste du badaguela beste modu bat lortzeko errendimentu altu bat. Eta inklusio eskutu hauek datozkit burura, umen balioak, eskolen balioak adierazten dituzte. Eta honek beste bide bat erakusten digu. Eta erresuma batuko zuzendari askok eta askok, inklusio indizekin lan egiten dutenean, esaten digute eskutu balioa duela, babesteko ikuskaeritza zerbitzutik babesteko eta aukera ematen die beraien garapenean pentsatzeko. Nola sortu ditzakegu komunitate parte hartzaileak. Asko hitz egin dut Espainiako jendearekin ikusteko eskola bateko irakasleak zenbateraino sentitzen diren komunitate eta ikusten dut herrialde batzuetan, beste batzuetan, baina zailagoa dela hori, baina bueno, agian badago tradizio handiago bat, ba, badagoela pertsona komunitate bat eskolan, hori pentsatzen da, kontuan izan da, irakasleak maila lokalean nola kontratzen diren Espainian, ez dakit langileak eh, zentroak kontratatzen dituen, eta gero eskola bat izendatzen zaio eta horrek ez du alako identifikazioa indartsu bat sortzen. Baina inklusioa hitz egiten badugu, irakasleen komunitateak behar ditugu eta komunitate kolaboratzaileak, umeen komunitate kolaboratzaileak gura zuen ganaino iritziko direnak. Arrakazta desente erabili duen eskola bat, donei eskola da, zor, zarrien eh, eh, eh, Inglaterran kokatua, eta ametako bat, aurkibideko irakaslearekin hizketan zegoen eta esan zion liburu hau interesatzen zait etxera joan zen liburu irakurri eta galdetu zuen ea saioak antolatu zituzkeen e, kafe hartzeko beste guraso batzuekin galdera batzuk egiteko bi mila galdera dauzka aurkibideak eta bi hiru lau galdera hartu zituen eztabaidatzeko kafe bat hartzen zuten bitartean. Kali du Karli du izena. E, nik orain lideratuko dut hau. Hau dauka indizeak edo aurkibideak erantzun desberdin asko aurkitu daitezke oso brillantea da eta oso ongi funtzionatu zuen eskola honetan. Hau da, irakazelen gelako orma baten irudia ez dago gehiagian tolatua, baina ikusten da guraso talde bat elkartzen dela irakazelen gelan errepasatzeko elkarrekin erabakitako gaiak. Ideiak planteatzeko ezagutzearen kurrikuluneko ze alderdik funtzionatzen zuten ongi, zer aldatu beharko litzateken eta zer garatu eta hau gura aita amen eh, egitekoa zen eta gero irakasleengelan gelan irakasleak sartzen ziren eta ikusten zuten gurasuek egindako lana eta mm, beraien komentarioak egiten zituzten, beraien postitak jartzen zituzten lan horren gainean. Eskola honek eh, aurrera pausa handiak emanak zituen komunitate kolaboratzaile mm, baten sorreran, guraso irakasle eta umez osatutako komunitatean. Beste eskola batean, beste adibide bat dau, ikusten da nola sortu duten ikasleen artean komunitate bat zentro honetan ikasgela batean sartzen zinen bakoitzean ume guztia zutitzen ziren eta hurbildu eta esaten zituz esaten zituzten gu gara gela honetako enbaxadoreak gaur gela honetan hau eta bestea lantzen ari gara eta gero galdera batzuk egin ahal zitzaizkien eta beraz ez zitzaien bakarrik asola ikuskaria etortzea edo norbait bizitatzea gela, baizik aukera bat zen hori, ezik eta aukera bat zen embasadore talde orientzat, kontatu alizateko bisitariei bere ingelako gauzak eta embasadore guztiak egunaren amaieran elkartzen ziren eta eskolako balioi buruz, balorei buruz hitz egiten zuten zuzendariak eh, zuzendaria zen elkarrezketa hauen liderra eta galdetzen zien zein da zuen balore gogokoena eta eskolan aukeratutako baloreak ba, etziren berdinak e, e, edo urkibidean zeudenen berdinak, badakizu eskoletan batzutan pentsatzen dute baloreak direla modua ikasleak ongi portatzeko baina baloreak dira mundu guztia ongi portatzeko modua mm, guzien arteko elkarre eragina estrukturatzeko bidea da eta orduan umeek esaten zuten e, balanan gogorra egiten badut persistentziaren balorea gustatzen zait horrela mm, emaitza onak lortuko ditudalako baina elkerrizketa aldatu zen ume batek Mm, galdera bat erantzuten zionean eta gugana biratu eta guri galdetu zigunean. Zein dira zuen eh, balore gogokoenak? Orain, eskola batzuetan hau izan alko litzateke komentario bat negatibo bezala hartuko litzatekena, baina ikasle honek ze uste du, irakasle bati edo bizitariei beraien gogun balio goguko iburu ze galdetzea. Baina, bueno, gal, momentu horretan guri galdetzen zitzaigun, zein zen gure balore gogokoena, eta gero irakasleak egin zuen lehenik, gero nik, eta beste pertsona batek esan zuen bere balore gogokoena errespetua zen, zela, eta nik esanuen anistasunaren azela garrantzitsuena. E, anistasunarekiko errespetoa esanuen, eta honek elkarrizketa bat sortu zuen. Nik azaldu, zu, azaldu nuen zertzen anistasuna, nola danok egaren desberdinak eta berean berdinak desberdintasuna, komunean gizakiok daukagunaren barruan. Eta ume horri galdetu nion, e, non bizizara, eta esan zidan, etxe batean, eta etxe hori non dago, kale hori, kale batean, eta kale hori non dago, eta esan zidan, kale hori planetan dago. Hori da komunean daukaguna. Eta piterrek esan zuen, bederatzi bat urte zeuzkan, Bai, da, da, itxasontzi batean egongo bagina bezala da, eta norbaitek zu emango balio bezala itxasontzi hori, da, kaltetuko gara, beraz, e, lurra, planeta, errespetatu beharra daukagu, eta beste batek esan zuen, bada, danok abentura batean egongo bagina bezala da, non deskubritu nahi dugu no, e, zer izango garen, heldua garenean, nik adibidez futbol jokalari izan nahi dut, eta beste batzuk beste gauza batzuk egin nahi dituzte, eta gero neskato txobat oso isilik egona zana, e, gogo eta egiten ari zen honi buruz, eskolaren egitekoari buruz. En, bederatzi urteko filosofa txikitxo bat, eta esan zuen, eh, nik badak izan den erantzuna. Zarena izatea. ziketari buruz hitz egiteko modu sakon bat eta lehiakortasunetik urruti dagoena normalean eskola eta emaitzen lorpenari buruz daukagun ikuspegi lehiakor horretatik urrundu. Eskola inklusiboak, hiri inklusiboak, gizarte inklusiboak, nola lotu hori guztia. Euskadin gertatzen dena ikusita, hemengoa begiratzen ikusi dut asko landu dela genero berdintasunaren gaia. Bi mila eta bosteko araudian oinarrituta, eta ikusi dut baitere alegin handia dagoela genero berdintasuna eta jasangarritasuna hirietarako garraio publikoaren konzentrazioa edo adineko pertsonen eta umeen zaintza normalean emakumeak izaten baitira engai horietan lan asko egin da hemen ikusi dudanez Virginiarekin hitz egiten egon naiz non dago Virginia Virginia kaixo kaixo eh, emakumearen nazioarteko eguna da ostiralean eta noski ostiralean emakumeak guel eh, grebara deituak daude zaintzaileak adibidez eta Gainera oso eraginkorra izango da, baina Euskal Herrian, ire herrialdean eta beste toki batzuetan bezala, emakumen berdintasuna ez da behar bezain urruti iritsi. Baina ziurtatu behar dugu gure ziketa sistemaan, norabide zuzenean ari gara joaten berdintasun gaiai buruz hitz bermatuz eta neskato mutikoak prestatuta egon daitezen eskola uzten dut dutenerako eta huelga bat egin behar denean modu publikoan, eh, modu aktibo batean eh, nola jokatu jakin dezaten. Hemen daukagu Bilbo da. Airetik eh, hartutako argazki bada eta inklusio indizeari dagokionez, pentsatzen egon naiz nola sartu ditzakegun elementu hauek guztiak ikasketa plana diseinatzerakoan planak ez baitira bakarrik eh, zik eta mailakoak baizik baita ezagutzaren eh, planteamentuari ere arreta eskaini behar diogu. Eta beraz behar dugu ezagutza hiri inklusibo eta jasangarri baterako. Eta ezagutza hori bera behar dugu eskola inklusibo eta jasangarrietarako ere. Hauek dira nire ikasgaiak jatekoa hura jantzia gorputzea painduria eta jantziak mm, dekorazioa eraikuntza etxabizitzara mugikortasuna merkataritza garraioa Mugikortasun merkataritza eta garraioak zerikusia daukate jendea zergatik nola mugitzen den munduan egizakien eh, oinarrizko behar bat eta eta oinarrizko eskubidea izan beharko luke horrela itortua mugikortasuna, merkataritza garraioa, gero osasuna, harremanak, gero komunikazioa eta mm, komunikazio teknologiak dauzkagu, gero literatura arteak eta musika, gero lurra, eguzki sistema eta unibertsoa, bizitza mm, lurrean, energia iturriak, lana eta mm, jarduerak, eta etika, ahelmena eta gobernua. Eta gai guzti hauek irimaren maparen gainean jartzen dituzunean, noski hauek dira jakin beharko genituzken gauzak hauetatik ikasi beharko genuke hiri horren garapenarekin zerikusia daukatelako. Eta herritzekoa da, baina ezik eta... Eh, zentro bateko ikasketa plan bat eh, desberdina da. Nik uste dut oso seriotan hartu behar dela, hogeita bat garren mendean, gogo eta egin behar dugula, behar dugun ezagutzari buruz beste modu batean. Eta nere galdera undietako bigarren galderari erantzuteko. Lehenengoa zen nola bizi behar dugu, denok elkarrekin, eta bigarre da, zer jakin behar dugu ongi bizitzeko, eta elkarrekin bizitzeko. I've been interested to discover that other people in other areas of work... Nik eh, ikusi izan dut, beste batzuek, ezkuntzatik eh, kanpo ere antzeko pentsamendu dutela, badago ekonomilari bat, World War izanekoa, emakume bat da, eta mm, berak dio, ekonomiak ere okarreko zimenduak edo oinarriak dituela, oinarrian etikak egon behar duela, ezkuntzan bezala, eta horregatik, ekonomiak ere erantzun behar dio lehenauko galdera etiko horri, alegia, nola sortu finantza sistema batzuk, mm, pertsonei aukera emango dietenak elkarrekin bizitzen eta ondo bizitzen, gizakion behar guztiak aseta edukializateko gure planeta suntxitu gabe? Badirudi zentzu ondia duela honek, ez? Eta irudia hau erabiltzen du, donutaren irudia, badakizu ez zer den donut bat, bai? Ez, mm, ez da oso sasungarria, baina ekonomiaren aldiz uste dut oso onuragarria izan daitekeela. Beraz, eh, donutaren kanpoko aldean, espazio bat daukagu gizateriaren zat, eta hortik aruntzago, hortik aparte, eraztun horretatik aparte, ba gure muga ekologikoak dauzkagu, aldaketa klimatikoa, kutsadura, kimikoa, edo edateko uraren galera, edo basoen galera eta hoiek guztiak dira ingurumeneko arazoak edo mm, dibertsitatearen arazoak eta bar, bai. Hortaz gure sisteman lotu behar dugu ez ziketan inklusioan egin behar duguna eta beste lor batzuetan egon beharreko inklusioa ere lotzeko. Ordan, eziketak zer egin dezake gure garaiko arazo garrantzitsu hauei aurre egiteko. A, ah, zerbait esango dut, inmigrazioari buruz edo eskolan eduki behar dugun jakintzari buruz galdera hau egiten denean, hau da, zergatik eta nola mugitzen da jendea bere herriaren barruan, baina baita kanpo, kanpoan ere bai, mundu osoan, jendeak horrela hobetu ulertuko du, ulertuko du zergatik, pertsona batzuek, aukeratzen duten, arrisko handi hartuz ere, eh, herri batetik bestera joatea. Eta hobetu ulertuko dugu, horrela, Mm, zergatik engaltzen diren lur batzuk, eh, nolako eragina izango duen klimaldaketak, nolako eragina duten gerrek, eta ulertu beharko dugu, orain baino arrazoi gehiago egongo direla leku batetik bestera mugitzeko, ulertuko dugu horrela zergatik gertatzen diren gauza hauek, Gainera, eziketan konturatu behar dugu, badauela egoera larri bat klimari dagokionez eta bioanistasunari dagokionez. Dakizuenez, animalien seigarren estintzio masiboaren aurrean gaude. Eta ez ez zer egiten, ba okarrena izan daiteke. masako estintzio hau ez da gertatu eh, izotz eh, aro baten gatik, oizek, eta gizakionak imenagatik. Mila bertzen hori bi mila laura bitartean, ikusten duzuen bezala, ugaztun, txori, arrain, narrasti, eta enfibio honeko irorogeia galduta egongo da. Zintzialari batek e, duela gutxi Guatemalan egindako azterketa batean ikusi du hogeita hamabost eh, urte hauetan e, intsektuen ehuneko larogeia desagertu dela. Bestalde, klima aldaketari buruzko nazioarteko panelak esan zuen hamaika urte gelditzen zaizkigula bakarrik deskarbonizazio masibo bat lortu alizateko, eta hori beharrezkoa da, gure planetako temperaturaren igoera, usteko bat koma bos gradutan bakarrik. Hortik gora, benetan eh, katastrofe bat gertatu daitekeelako. Eta Parisen sinatutako akordioekin ere, mundua munduan eh, iru graduko temperaturaren egoera edukiko dugu, barkatuko diazo guztiago aipatzea, baina oso gauza garrantzitsua da baita ez ziketaren ikuspegitik ere. Europako enpresa gehienek ez daukate karbonoa gutxitzeko inolako helbururik. Dakizuenez, Joan den astean, arrasuma batuan, eta hemen ere oso eguraldi berezia egon da. Joan den astean, arrasuma batuan, izan dugu inoizko egunik beroena neguan. Jendeak esaten du, baina gutxi, gutxi gora bera aldaketak egoten dira, baina baldin badakizu matematikoki zer gertatzen den, mm, badakizu joeran dagoela arazoa. Eta azken boste urte hauetan ikusi dugu eh, inoizko temperaturarik altuenak izan ditugula. Suteak izan ditugu ingalatarra iparraldean duela azte bete. Euririk ez delako egon eta baztarrak oso lehortuta daudelako. Eta onelako temperaturekin bere sortzen dira zuteak, eta hemen analogia bat egin dezakegu, hasieran eh, irakurri den ipuñarekin, alegea zu txikiak, gure zu txikiak elkartu behar ditugu zu omdi bat sortu eta aldaketa bat eragiteko, eta gauzak aldatzeko. Baina eh, behar bada zuaren metafora ez da egokiena izango, gauzak dauden bezala. eziketan lehiakortasunaren prezioa eduki dugu ikusteko gauza bakarra dagoela, eh, modu bakarra dagoela gauzak egiteko, eta hori, hain zuzen ere, nik nahi dudan pentsamendu motaren kontra doa erabat, honek zer ikusia du baita ere aldaketa klimatikoarekin, ezin garelako eserita egon eta ikusi zer gertatzen den. Irudi honetan Cambridgeko erloju bat eh, daukazue. Goian eh, animalia bat eh, dago. Eta jiraka dabilen bitartean badirudi irudia ematen du denbora jaten ari dela. Batetik hilkortasuna gogoratzen digu horrek, baina bestetik esaten digu ez digula denbora gehiagirik geratzen, e, zerbait egin behar dugula, denbora oso azkar igarotzen dela. Eta jendea hasita dago zerbait egiten, mugitzen hasita dago. Irudi hau duela bilabete ingurukoa izan da, hobeto esan da, Londresen bost eh, zubi itxi genituen, esateko gauzak aldatu behar direla, alda arazi behar ditugula, ezagutuko duzuen eska hau. Greta Thunberg. Neskatila suediar honek amabost urte besterek ez ditu, baina ikusi du inorkaz dela zer egiten, baina oso gauza garrantzitsua dela gizateria osoaren zat, berak erabaki du greba bat egitea ostiralero, manifestazio bat egiten du, legebiltzarraren aurrean eserita jartzen da, eskolako greba dio klima aldaketaren gatik, eta dakizuenez eh, oso mugimendu zabala lortu du. Cambridgean duela bihazte laureun gaztek eh, manifestaldi bat egin zuten, eta laster, amabostean ere, egongo da beste manifestaldi bat, eh, manifestaldi global bat. Eh. Hemen duzue komiki bat, bueno, egia da jende bat zuri manifestazioak ez ezki gustatzen, hemen irakasleak ez du, ah, hostialen klasera, orduan zigortu geratuko zara, baina munduak esaten dio, klasera eh, joaten bazara, orduan zuteak, garrak, lehorteak eta gozetea izango duzue. Orduan gaztetxoak esaten du, gero arte, ostiralan ikusiko zaitut, oaztalena markatu ikusiko zaitut, Beraz, eh, denbora baliotsua galtzen ari gara, mm, baina gazteak ez, gazteak ikusten ari dira, gauza baliotsuak egin behar dituztela zergatik, ba, ikasgela ez delako mugatzen mm, gure lau paretetara, gure planeta osoa da ikasgela bat edo ikastoki bat. Hemen ditugu beste bigazte, beste bineska, klimaldakataren kontrako greba bat iragartzen ari direnak eh, nire hiloben eskolakoak dira. Haiek ari dira mugimenduaren eh, buru eta haiek ari dira mugimendua zuzentzen eh, Cambridgeen. Hemen Bruselako argazki bat eh, dago, barroita marmila ikasle atera ziren duela gutxi kalera. Eta nire gustatzen zait hemen esaten dena hitz joko bat eh, ikusten duzue. Eh? Esaten du Greta, Greta da neska suediar hori, esaten du egin dezagun mundua ez great again, baizik eta Greta again. Beraz, badaude alternatibak eta bidean gaude. Irakazlea gara, dira honen alde eta gauza berbera esaten hitz egin behar dugu eta irakatsi behar dugu egia. Amaika urte ditugunean, mm, dakizunez, boste osai urterekin, bueno, nire lan boste urterekin, amasei urte arte da, horrezko eskola. Horain bost urterekin sartzen direnak eskolara, prozesu honen barruan kokatuta daude. Eta beraz, geratzen zaigun, denbora gutxi horren barruan sartuko dira, zerbait egin behar badugu aldaketa klimatikoaren kontra. Beraz, eh, orain hasi behar dugu aldaketa muturrekoak egiten, eta muturrekoak izan behar dute zeren bestela, datozen amaika urte hauetan bizitza guztiz aldatuko da. Hortaz, ez ziketa edo ez ziketaren simbolo bat dugu hemen. Armi arma. Bere kumeekin, bere arrautzekin, Beraz, erabaki behar dugu, zer nolako ezkuntza bultzatuko dugun, hemen, Euskadin eta mundu osoan. Armierma zare bat eh, erakiko dugu, gure semea labei laguntzeko ondo bizitzen, etorkizunerako beharko dituzten gauzak emango dizkien irakaskuntza bat ondo bizializateko ala esango du ez hori zailegia da jarraitu ezagun orain bezala eskerrik asko Well thank you very much Thank you Eskerrik asko